saluton. Bon venon, bonon matenon. Ien en nia nova episodo. Kai ehm um, hodiau estas laboratago tago en Nederlando. Sed estas estas ankaŭ grava tago en Italio char oni festas la naskigion de la Respubliko. Kai do mi volas memorigi tion alla italai ge auscultantoi char mi anca estas italo compreneble mi am paroli spetio kai mi volas diri che ebre vi rimarcos ne consequenzan numeron en la hodiaua zamenhofen medito tio casas char la Zamenhof medito ne conas feritagoin. Cai do, dum citiu pauso de la videoserio, estis kai Zamenhof meditoi. Ciu vi raita aspecti ilin, compreneble? Ciui el vi raita spekti. La subtenantoi, o spekti premiere, la liai, spectas poste kai hodio lau mia plano la sistema automate liberigos ciuin zamenhofer medito in jam publikigitain do jen cio por hodio matene mi salutas vin kai mi lasas vin giuste alla nova zamenhofer medito kai alla musico de paolo giglione kai ni revidas nin poste restu kun mi Saluton kai bonvenon alla Zamenhofa medito numero 17. Sekve alla instigo kai propono de mia cara amico componisto kai pianisto Paolo Giglione che iam volas post secvo li volas post secvon de la Zamenhof e meditoi mon volu cara la sumin da origi mian laboro <laughs> sen comenzi alian tamen do li shatus havi li da poesio por mediti. Kai do mi decidis dio. Laut legi al vi. Kai mediti cum vi. Do laut legi poemon de Zamenhof. Mi penso che ci tiu poemo estas mal multe conata fatta. Do en la originala verkaro ĝi troviĝas je paĝo kvincent naŭdek unu rande de la fino de la volumo. la titolo estas pluvo. Pluvas cae pluvas. cae pluvas cae pluvas. Sen cese, sen fine, sen halte. El ciel a la ter, el ciel a la ter. Are, gutoi, rapigias, resalte tra la sono e del pluvo al mia orelo, murmurado penetras mistera. Mi revante auscultas, mi volus compreni, chion dias la voce aera. Quasau ia sopir en la voce cascigias, cae audigias en gire memoria, cae per sento plei stranga, ma gioia cae gioia, en mi batas confuse la corda la nuboi passintai, iam ofte viditai, rememore en mire vigis, au mirevas revas pril sun, qui balda la peros, quancam gi en la nuboi cigis. Mi ne volas esplori la senton misteran, mi non revas, mi giuas, mi spiras. In fresco mi sentas, la fresco mi logas, alla fresco la coro mi tiras. Do, mi vorras pari confessum, ma, mi ne pensas, quizamno, estas la plei bona poeto, mens veram assolutamente absoluta. Tamen, ie poemoi estas gravae, por compreni nian penson. Cai en uvo, kio esis publicigita en Catalun Esperantisto en 1909, kai poste republicigita pro foie, so, do estas temas pri, mi diru, um, malfrua poemo de Zamenhof, eble, ci estis la lasta, kion li publicigis. Gi estas mia plej ŝatata. Kial? Ĉar gi parolas pri la rilato inter la homo kaj la naturo kaj al mi ŝajnas preskaŭ japanesca. Se vi prenas nur parton de gi. Stanzon, mi pensas che tira sas la vorto. Estas nur... Uh, mi pos ecch vidi cache haikon japanesca ne en la formo ne en la strukturo sed en la etoso Quae kion diras la poeto ci tie do tu vegas daure Sed la pluvo parolas al la poeto per murmurado ki u susuras misteran signifo vaso sopiro vaso sopiro Kai tio enigas en la coron de la poeto mixitan sento gioia ma gioia confusa la interessa facto estas che li ne volas esplori la sento mistero lasu gin mistera. Se alvenas io en vien coron, sugeste de natura elemento, quiu estas confusa, stranga, mal gioia cae gioia, lasu gin tiel niclo podu, di diru razigi gin per via menso lasso gin al coro ne portu gin in la menso li revas li juas li spiras oni re revas kai la revo permesas la juon kai consigas pri la vivantezza della poeta la poeta ec refoie de nove che li vivas charlie spiras che ti ec consiglio portas ti un senton la fresho min logas al la fresho cor min tiras do mi pensas che tio estas grava instruo de sangue do ide umadi cerb umadi tempo parte di via tempo ne. oni lasu sin mirigi fare del naturo, sen pretendi compreni cium, cium. Do, jen, dankon pro via tento, ni revidos nin morgau una nova zamenhofa medito, dec hoc gai la nova episodo, mi lassos vin alla, alla posseco della videoserio, serio, cae mi salutas vin kiel ciam, antauen, di eroi che li SSD di esperienza coni is fronted or do you so man tra entagoric o caso perfetto suo dai iloraso ti ha quindi non faccio della serafina cabellado stairs assunio in che shaft assunio será? Você imagina? Perdão. Tinha desmontou, Aí, o ano nasceu.